ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ በቴዲያ መልቲሚዲያ እና ኢንተርቴንመንት ተዘጋጅቶ በኤልቲቪ ብቻ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ የክርሾ ፕሮግራማችን ነው። እሺ እንግዶቼ እስቲ ራሳችሁን አስተዋውቁ። እሺ አመሰግናለሁ። ድምጻዊ ፍሬው ትእዛዙ እባላለሁ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። ድምጻዊ ፍቃዱ ትእዛዙ እባላለሁ። እንግዶቼ ጥሪና ክብራችሁ ፕሮግራሙ ላይ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አንድ በጋራ የሰራችሁ ዘፈን አለ እና በህዝቡ ላይ ተቀባይነቱ እንዴት ነበር? እናንተም እንደጠበቃችሁት ነው ያገኛችሁት? እሺ እኛም ስለጋበሽን እናመሰግናለን። ያው ለሁለት ነው ሙዚቃውን የሰራ ነው ከድምጻዊት በዛ ወርቅ አስፋው ላይ የተወሰደ እንቅልፌ እንደርበህ የሚል ከሚለው ሙዚቃ ላይ የተወሰደ ነው። እዛ ላይ ሌላ አዲስ ግጥምና ዜማ ጨምረን እሱ የሰራው ሙሉ የእሱ ሙሉ አዲስ ግጥምና ዜማ ነው። የእኔ ደግሞ ግማሹ የበዛ ወርቅ አስፋው፣ ግማሹ ደግሞ ሌላ አዲስ ግጥምና ዜማ ተጨምሮ ከእግዚአብሔር ጋር ቆንጆ አድርገን ሰርተናል ብለን እናስባለን። ሰው ጋርም ያለው ነገር በጣም የሚያስደስት ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ብዙ ሳልሰራ በአንድ ስራ እንደዚህ ሰው ከወደደልኝ እግዚአብሔር ከረዳኝ ደግሞ ወደፊት የራሴን ነገር ስሰራ ጥሩ ነገር እንደሚኖር ነው ያየሁት። ሰው ጋር ያው እግዚአብሔር ይመስገን ተወዷል። በጣም ቆንጆ ሆኗል ያለው ነገር። እኛ እንዲህ አላሰብነውም ነበር። በእርግጥ ስራው ቆንጆ እንዲሆን የተቻለንን ነገር አድርገናል፣ ግን ካሰብነው በላይ ነው የሆነው። አሪፍ ነው። Tube ላይም ያለው view ቆንጆ ነው። ለሶስት ሚሊዮን view አለው። ሚዲያዎች ላይም በጣም ተወዷል፣ ይለቀቃል በብዛት ብዙ ሰው ወዶታል እና እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነው ያለው ነገር። ትንሽ ዘፈኑ slow ከመሆኑ አንጻር መጀመሪያ ትንሽ እንትን ይል ነበረ። ከአንዳንድ ሰዎችም በዛ ሰዓት በሚወጣበት time ሌላ አይነት ሙዚቃዎች ስለነበሩ ትንሽ የእኛ slow ም ነገር ስለሆነ ትንሽ ተሸፍኖ እንዳይቀር የሚል ነገር ነበር አንዳንድ ሰው ጋር። ግን እኛ ስለወደድነው የተቻለን ነገር አድርገን ቆንጆ አድርገን ሰርተነዋል ብዬ ስለማስብ ያው አሁን ከወጣ በኋላ ያለው ተቀባይነት ጥሩ ሆኗል። ፍሬ እንዳልሽው ዘፈኑ የበዛ ወርቅ ነው። ከበዛ ወርቅ ጋር ትተዋወቃላችሁ እንዴ? አይ ከበዛ ወርቅ ጋር በአካል አንተዋወቅም። በስልክ ግን አንድ ጊዜ ብቻ እናግሬያታለሁ። በዛ ወርቅ አስፋውን በዚህ አጋጣሚ በጣም ማከብራት መወዳት ድምፃዊ ናት። ድምጿን ከለር በደንብ በጣም ነው የምወደው። ያው አንተዋወቅም፣ ስራዎቿን ግን እሰማለሁ እና ጣይቱ ሆቴል ላይ በአንድ ወቅት ክለብ አብረን እንሰራ ነበር ከእሷ ጋር እና የእሷን ስራዎች ነበር በብዛት የምትጫወተው። ከዛ አንጻር ነው እኔ እንቅልፌ እንደርበህ የሚለውን ሙዚቃን በጣም ስለምወደው ሜሎዲዮን እንደ duet አድርገን ብንሰራው ለእኔ ያው ሰከንድ ላይ ሰከንድ ላይ ያለ ዜማ create ተደርጎ ከበዛ ወርቅ አስፋው ጋር የቅብብል እንዲሆን አድርገን ብንሰራውስ የሚል ሀሳብ መጣ። እሷም ስትዘፍ ነው በጣም ደስ ስለሚለኝ ፍሬ ይህን ሀሳብ አመጣውኝ እና ያው ደራሲውን አፈላልገን እሷንም አፈላልገናት ነበር። በጊዜው አልነበረችም፣ አገር ውስጥ አልነበረችም። ለእሷም ያለውን ነገር ነግረን ፍቃዷን ለመጠየቅ እሷ በወቅቱ አልነበረችም። ዜማና ግጥም ደራሲውና አፈላልግን በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ወዳለው አቶ ይፍሩ ጎበና እሳቸው ናቸው የፈቀዱልን፣ ሰምተውት እሳቸው ናቸው የፈቀዱልን ማለት ነው። የኛውን የኔን ዜማ አዲሱን create ያደረገው እዮብ ሳንጃው እዮብ እድሉ ይባላል። እሱ ነው ሰከንድ ላይ ይህን ዜማ ፈጥሮ ከእንቅልፌ እንደረበ ከሚለው ዘፈን ጋር አንድ ላይ ቅብብል እንዲሆን አድርገን እንደዛ ተሰራ። ትንሽ ያው ያስቸግር ነበረ የእሷ የድምፅ balance ላይ የእኔንና የሷን አንድ ላይ ቆንጆ እንዲሆን ለማድረግ ትንሽ ዜማው ሲፈጠር አስቸግሩን ነበር። ግን ያው እዮባ ቆንጆ አድርጎ እንትን ብሎት ሁን የቅብብል አድርገነዋል ማለት ነው። በአካል አግኝቻት አላቅም፣ ግን ያው በስልክ አውርተናል አንድ ጊዜ። በጣም ነው የደነገጥኩት ድምጿን ስሰማ። ዘግቼው ሁላ ስልኩን ድጋሚ መልሳ ደውላ ነው ያወራኋት። ስልኬን ደርበው በጣም ስለደነገጥኩኝ አላሰብኩኝም። በጣም መወዳት ድምጻዊት ስለሆነች አልጠበኩኝም እና በዚህ አጋጣሚ በጣም እንደመወዳትና እንደማከብራት መግለጽ እፈልጋለሁ። የአባታችሁ ስም ተመሳሳይ ነው። በአጋጣሚ ነው ወይንስ በመሀላችሁ ዝምድና አለ? አይ እኔ እንጃ፣ እኔ አላውቀውም ብዙም ግን <laughs> በጣም ብዙ ሰው ይሄንን አያውቅም። ማለት አንዳንድ ሰው ጓደኛሽ ነው የሚለኝ ሰው አለ። ከዛ የአባታችንን ስም ደግሞ ሲያዩ ይሄ ነገር ምንድን ነው የአባታችሁ ስም ተመሳስሎ ነው ወይስ ምናምን ይሉኛል። ና ብዙ ሰው አያምንም ወንድሜ ነው ስላቸው። በዚህ አጋጣሚ ያ ወንድምና እህት ነን እንግዲህ። እውነት ለመናገር እኔ አላቃትም። አጋጣሚ ነው መንገድ ላይ ያገኘዋትና የእሷን ዘፈን እንደምዘፍን እሰማለሁ አጋጣሚ እና ያው ድምጿን ስለወደድኩት ነው እንጂ እኔ ከዚህ በፊት አላቃትም ያው ለማለት ያስቸግራል እና ያው እኔ ደስ ይለኛል ከእሷ ጋር በመዝፈኔ። ታናሽ እህቴ ናት። አደራ ለኔ ትተ ታዲያ ሙዚቃውን ስታጠኑት እንዴት ነው ያጠናችሁት? እንደ ባለሙያ ነው? እንደ ትናሙ ወንድም ነው ወይስ እንደ ገጸ ባህሪ ነው? ያው ሙዚቃውን ስንሰራው እኔ ትንሽ ከብዶኛል። ትንሽ የከበደኝ ቪዲዮ ላይ ነው እንጂ ኦዲዮ ላይ ችግር አልነበረብኝም። ማለት በቃ እንደ ሙዚቃ feel አድርጌ በደንብ የእሷን እንትን እያሰብኩኝ በቃ የሙዚቃውን ነገር ብቻ እያሰብኩኝ ነበር ስንሰራ የነበረው ስቱዲዮ ውስጥ ላለው ነገር። ትንሽ ቪዲዮ ላይ ነበር በጣም የከበደኝ ምክንያቱም ወንድምህ የሆነን ሰው በፍቅር አይን ስትመለከት ምናምን ዳይሬክተሩ በፍቅር አይን ተመልከቹ እስቲ እንደዚህ ቀና ብለሽ በስስት ምናምን ሲለኝ በጣም ለእኔ ከባድ ነበር። በጣም እኔ አስቸግሬው ነበር ዳይሬክተሩን እና ያ ከባድ ነበር ለእኔ በጣም ያው ስራውን ስንሰራ እንደ በእኔ በኩል እንደ እህትና አንድ ወንድም ሳንሆን ስራው ላይ character ኦቹን መስለን ገጸ ባህሪያቶቹን ወክለን ነው ምክንያቱም ያው ባልና ሚስትም እኮ ጠላት እና ጠላት ሆነው art ውስጥ ያሉ ባልና ሚስቶች ፊልም የሚሰሩበት አጋጣሚ አለ። ያ ማለት ልክ ነው ማለት አይደለም። እኛ ፍቅርን ነው ያንጸባረቅነው እዚህ ሙዚቃ ላይ ማለት ነው። ያ ነው character ኦቹን እንደውም እሷ እንደተናገረችው ትንሽ ያለው ነገር እሷ ጋር ትንሽ እንትን ብሎ ጨንቋት ነበር። እጄን ያዥኝ ምናምን ቀፊኝ ምናምን ስላት ትንሽ እንትን ብላ ነበር። ግን ሰው ሰው ሲያየው እኛ መልእክት አስተላላፊ ነን። ገጸ ባህሪያቶቹን ሆነን ነው። ወርቅ የዘፈነችው ዘፈኑን ለብቻዋ ነው። እናንተ ደግሞ ያው ክሊፑን እንዳየነው እየተቀባበላችሁ ነው። እንዴት ተዋዳችሁ? እሺ ማለት ያው የሀሳቡ ባለቤት ያው ፍቃዱና እዮ ብድሉ ስለነበሩ እኔ ብዙም ስራው ላይ ብቻ ነው የገባሁት እንጂ እንደዚህ ደረግ እንደዚህ ደረግ የማለቱ ነገር ላይ ብዙም አልነበርኩኝም። እኔ ሙዚቃውን ብቻ የመጫወት ስራ ነበር እኔ ይሄንንም ሳላደንቅ አላልፍም የሁለቱን ሀሳብ ማለት ነው ብዙ ጊዜ የቅብብል ዘፈኖች ሲሰሩ ወይ እንደ አዲስ create ተደርገው ነው ወይ ደግሞ የነበረው ድጋሚ ነው የሚሰራው ይሄን ሀሳብ ሲያመጡ ግን የአንድ የሴት ሙዚቃን ከዛ ላይ አንድ ሀሳብ ወስዶ ጨምሮ መስራት ይሄ አሪፍ ነገር ነው ይነጋል ሌሊቱ አልጋው ላይ ሳልተኛ እንቅልፌም ካንቺው ዘንድ ይሁንሽ ቤተኛ እንቅልፌን ደርበሽ ይተኝልኝ በርትተሽ አደራ ይክበድሽ ፍቅርልን ይትይትሽ እንቅልፌን ደርበሽ ይተኝልኝ በርትተሽ አደራ ይክበድሽ ፍቅርልን ይትይትሽ እንቅልፌን ደርበ ተኛልኝ ባልከኝ እንቅልፌ አድርግልኝ እባክህ ይክበድ ለኔ ይክበድ ለኔ ትንሽ ይከብዳል። ከባድነቱ ምንድን ነው? የነበረ ሙዚቃ ላይ ሌላ አዲስ ሙዚቃ ሰርቶ ከዛ ጋር ማመሳሰል ማለት ነው፣ እንዲመስል ማድረግ አንድ ዘፈን እንዲመስል ማድረግ ማለት ነው እና ትንሽ ይከብድ ነበር። እሺ ጥያቄ ለሁለታችሁም ነው። ግጥም ወይንም የራሳችሁን ግጥም እና ዜማ ትሞክራላችሁ እንዴ? የፊልም sound track አጭር ናት፣ ሞክር ያለው በህይወት ዘመኔ ዘመኔ አንተን ወደድኩና ወደድኩና የማደርገው ጠፋኝ ወይኔ ጠፋኝ ምልሁን ልሁን ፍቅርዬ ፍቅርዬ ምን ፍቅርዬ የሙዚቃ ክሊፑ በጣም እንደተደከመበት ያስታውቃል። እስኪ ሂደቱን አጉን ቪዲዮ አልፍቶናል። ከሙዚቃው ከኦዲዮ ጀምሮ እስከ ቪዲዮ ክሊፑ ድረስ አልፍቶናል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ነው የቀረጽ ነው። ገጸ ባህሪያቶቹ ተማሪዎች ነበሩ። የተጠቀምናቸው chorus ኦች ያሉ ተጨማሪ ተዋናዮች ማለት ነው። እነሱንም ያ ያ ነገር ብዙ ያለፋ ነበር። ትንሽ እነሱንም ተጠቅመን መስራቱ ያለፋ ነበር። ግን ያው more ደግሞ ዳይሬክተሩ ነው ይህንን ሁሉ ነገር እንትን ያለው እና የሰሩት አማሪያ ፊልም ፕሮዳክሽን በ directing ፍሬው አበበ፣ በካሜራ ኤርሚያስ እና ወርቁ፣ editing ም እነሱ ናቸው edit ያደረጉት። production ላይ more አብሶ በጣም በሚቀረጽበት time በጣም አድካሚ ነው። በጣም ማለት ነው። እንደዚህ ወጥቶ አምስት ደቂቃ ምናምን ያለው ነገር ተሰርቶ እንደሚታየው አይደለም። ብዙ ያደክማል። ያው ያንን ደግሞ ተቋቁመህ ነው። በዚህ አጋጣሚ ያው production ኦቹም በደንብ ማመስገን እፈልጋለሁ። አሁን በየተቀባበላችሁ ውስጥ የሰራችሁን ዘፈን ስቴ ትንሽ አንጎራጉሩልን። ይነጋል ሌሊቱ አልጋው ላይ ሳልተኛ እንቅልፌ ምን ካንቺው ዘንድ ይሁንሽ ቤተኛ እንቅልፌ እንደርበሽ ተኝልኝ በርትተሽ አደራን ይክበድሽ ፍቅር ለኔ ትተሽ እንቅልፌን ደርበህ ተኛልኝ እባክህ እንቅልፌን ደርበህ ተኛልኝ እባክህ አደራ ሊክበድህ ፍቅርን ለኔ ትተህ አደራ ሊክበድህ ፍቅርን ለኔ ትተህ ምንም ቀኑን ብውል ምንም ቀኑን ብውል ችዬው ያንተን ነገር مين بيفان لا سوال الناقل ما ودركن بانجتي ما ودركن بانجتي يجي وزورالو ليتون ግን ብቻዬን ሳስብህ አድራለሁ ዋሄ ተኛልኝ እባክህ እንቅልፌን ደርበህ ተኛልኝ እባክህ አደራህን ይክበድ ፍቅርን ለኔ ትተ አደራህን ይክበድ ፍቅርን ለኔ ትተህ ምንም ቀኑን ብውል ምንም ቀኑን ብውል ችዬው ያንተን ነገር ህመሜን በይፋ ለሰው ባልናገር የወደድክን ባንጀቴ ይዤው ዞራለሁ ቤቱን ግን ብቻዬን ሳስብህ አድራለሁ አሄ የትዝታሽ ምስል እየሞላው ቤቱ እንዴት ችዬ ልክፋው ቀንና ሌሊቱ ያንተን ያንተን ስትል ዘንግተኸው የኔ ደብዛው ጠፋ እንቅልፋችን አልተረዳሽ እኔ አልተረዳሁሽ አንቺን ፍቅር ዘልቆ በልባችን ደብዛው ጠፋ እንቅልፋችን አልተረዳሽ እኔ አልተረዳሁሽ ደርበሽ ተኝልኝ በርትተሽ አደራን ይክበድሽ ፍቅር ለኔ እንቅልፌን ደርበሽ ተኝልኝ በርትተሽ አደራን ይክበድሽ ፍቅር ለኔ እንቅልፌን ደርበህ ተኛልኝ እባክህ እንቅልፌን ደርበህ ተኛልኝ እባክህ አደራን ይክበድሽ ፍቅርን ለኔ ትተ አደራን ይክበድ ፍቅርን ለኔ ትተህ አይኔን ከጣሪያው ላይ አይኔን ከጣሪያው ላይ አፍጥጬ ያነጋ ሌሊቱን ሸኝሁት ብቻ አይሳውጋ ከሀሳብ ጋር ሲካለ ሸለብ ማለቱ እንኳን ያልታደለ ማሄ ፍቅርሽ ጎትቶኝ ነው ወደ አንቺ መሳቤ ቀን በእግሬ ማስስሽ ሌሊቱን ባሳቤ ዛሬን ገብዛው ጠፋ እንቅልፋችን አልተረዳሽኝ እኔ አልተረዳኩሽ አንቺን ፍቅር ዘልቆ በልባችን ገብዛው ጠፋ እንቅልፋችን አልተረዳሽኝ እኔ አልተረዳኩሽ ሙዚቃ በጣም ደስ ይላል። ያው ድምጻቸው በጣም ያምራል። ይህንን ሳልገልጽላቸው አልሄድም። ወደ ሙዚቃ ቅንብሩ እንምጣ። ሙዚቃውን ማን አቀናበረው? ሙዚቃው ሲሰራ ያው አዲስ ነገር ነው create ተደርጎ የተሰራው። በጣም አሪፍ አድርጎ ሰርቶታል። ሙዚቃውን ያቀናበረልን አብርሃም ኪዳኔ ይባላል። ሙዚቃው ሙዚቃውን የሰራው አብርሽ ነው። ያው create ያደረገው እሱ ነው። ሙዚቃው አዲስ ያው ፈጠራ ነው። ኢንትሮንም ብሪጁንም ሁሉንም ነገር እሱ ነው የፈጠራው ባለቤት የሙዚቃው እሱ ነው። የበዛ ወርቅ ድሮን ከበዛ ወርቅ ላይ የወሰድናቸው ነገሮች የእሷን እና ግጥም ነው የወሰድነው። ሌላ ነገር የተወሰደ ነገር የለም። ሙዚቃው አዲስ ፈጠራ ነው እና የአብርሃም ኪዳኔ ፈጠራ ነው። ፕሮግራማችን በውሬ ብቻ እንዳ እስኪ ሌላ ከምትወዱት ዘፈን አንድ እስኪ በሉልን። ከእሷ ጋር እያለው የለሁም የለሁም የነገረችኝን አንዱን አልሰማሁም እኔ በሽተኛ ወይ አልሞታልን እሷንም ጥሎባት እንደኔው ትሁን ዶሮ ውሃ ጠምቶ ተንጋሎ ይጠጣ ከዋሉ ካደሩ መረሳት ይመጣ አትጥፋ በብዙ ከልቤ እንዳትወጣ እንዲህም ስላልኩህ ቶሎ ቶሎ አትምጣ። ይህ የባል አገር ቤት ደሳሳ ደሳሳ እውስጡ ሲገቡ ቆንጆ ቆንጆ አለሳ ባቄላ ምርቱ እንጂ አያምርም ክምሩ ተጫዎች ልጫወት ምንድነው ማፈርሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰግን ከዚህ በመቀጠል ወደ ሙዚቃ አቀናባሪ ስቱዲዮ በመሄድ ትንሽ ቆይታ ደግሞ እዛ እናደርጋለን። አብራችን ቆዩ። እሺ በእኔ ነው የሚጀመረው። ለዛ ነው ምን ላድርግ ዘፈኑ። እሺ ጀምር። ቤት ስጠኝ <laughs> ቤት የለም። እሺ ልስጥ ወርደ ከድሮ ግማሽ ወጣ ማለት ነው። ግማሽ ወጣ ነው። ግማሽ ወርጅ ልስጥ ወጣ እንቅልፌን ደርበህ ተኛልኝ እባክህ፣ እንቅልፌን ደርበህ ተኛልኝ እባክህ። በጣም ቆንጆ ስራ ነው፣ አሪፍ ነው። በደንብ የፍሬም የፍቃዱም ቆንጆ ጥምረት ነው። አንድ ላይ የሰሩት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና ያው ዮቤም ግጥሙን ከበዛ ወርቅ ዘፈን ጋር አንድ ላይ እንዲገጥም አብሮ እንዲሄድ አድርጎ ሰርቶታል። ሌላ ደግሞ ታመነም ቆንጆ አድርጎ ክራሩን ተጫውቶታል። ሳክስፎኑም ቆንጆ ነው። ሶፕራኖም ዮብ ነው የገባው። በጣም አሪፍ ነው። ቆንጆ አድርገው ነው ሁሉ ነገር አንድ ላይ ተቀናጅተን ነው የሰራ ነው። በአጠቃላይ ውጤቱ ደግሞ ያው እንዳያችሁት ነው። በጣም ደስ ይላል። ስራው እንዳያችሁት በቆንጆ ሁኔታ እየተነጋገርን ትንሽ አድክሞንም ቢሆን ስራውን ጨርሰነዋል እና በጣም ነው አብርሽን በጣም ነው ማመስገን የምፈልገው። በጣም ማለት ነው በጣም ብዙ ደክሟል። እሱም እንደዚሁን ስንባባል እዚህ ጋር እንደዚህ ይሄኛው ይቀየር ምናምን ስንባባል በጣም አድክመነዋል ግን ግዴታ ስራው ስሜቱ መምጣት እንዳለበት እሱም ስላመነ በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርገን ሰርተነዋል እና አብርሽን በጣም ነው ማመሰግነው። ብዙ ናቸው። እዮብ ሳንጃው፣ እዮብ እድሉን በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ይፍሩ ጎበናን፣ ቤተሰቦቼን፣ ወንድሜ ላመስግን ትእዛዙ፣ ወንድሜ አንዱ አለምን፣ እናት አባቴን ብዙ ናቸው። አማርያ ፊልም ፕሮዳክሽንን፣ ፍሬው አበበን፣ ኤርሚን፣ እነ ወርቁን ብዙ ላፍቶ ሮዝ አበባ farm፣ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሁን አሉ ብዙ የረሷቸውም ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ ስራ ላይ እጃቸው ያለበት አሻራቸው ያለበት ሁሉ ስለሚያውቁ ሁሉንም ከልብ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ እናንተንም ከልብ እናመሰግናለን። በዚህ ፕሮግራም ስም እንግዳ ስላደረጋችሁን፣ ስለ ሙዚቃው አሰራር፣ ስለ ሁሉም ነገር ስላለው ነገር እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁን በኤልቲቪ ስም እና በዚህ ፕሮግራም ስም እናንተንም ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። ሳምንት በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ